Iya. Mak, jetlot terus. Besar iya. na di rumah tuh gak Anak eh. Oke, gajian ambil duit, kena tuh kom bang semua lagi. Sakti Ya lah. Ayat tes. Menusuk lagi. Saya saya kurang usil kurang sih disingkat. Ya. Mau anak anak mati sih. Kan lagi. Ya, waktu waktu. Udah uang besok udah tahu. Tahu. Mak, mak tuk lah musuh kat datang lalu pergi ke bank mak mak mak punya, apply ni akad Bukan dia ceritanya pencen no? dengan ekam si campur Ekam pencen tu ekam pencen aja bank bank aja bank tu sebagai ejen luar duit pencen ya, ya saya tu saya tu mau apply mak? Wah, oh, gaji tu naya apa? Ganti. Si, ah, dua dua masuk. Aku kira umur kekal, soal saya. Yang iya, datangnya dua ada, Takut. ada ada bilang.